جومانجي عيني يا ليل عيني ليلي يا ليل ليلي يعني يا ليل احنا اللي معكم جدعان وانتوا لينا كده خايمين للشمال هيعي الشمال واحنا عليكم كده حاطين خلوا تفكيركم وحدكم احنا برضه مسمعين شوية هلس يا شحاتين عليك وكده حطيت عليك وكده حطيت وسوس ودخل في دماغي ضشطن وعايزني الاغي قلبي انا مش قادر اتحمل اصل دعت من غير ما تكمل انا كنت عايش وفي حالي هوب انا طفت لحظه في بالي قلت اسيبها انا وابعد عنها اصل خلاص مش عايز اكمل انا حطيت قلبي بينزف من ناحيتها بس تعبت انا من خيانتها قلبي دم بلاش تجيبوا لي سيرتنا والله تعبت يا دنيا سيبينا احسن كده حلينا عشان ما دايره معاكوا كلام والله تعبت انا منكوا سلام بتقولوا صالم وتقولوا جاحد زي ملوش في الافلام هي سابتني وخانته مجاري انسان مش هقدر اسامي تظلمني روح هو اللي سامي يا صديقي وخانت امبارح وانا انسان مش هقدر اسامي ظلمة ظلمة للمظلوم يخطر حبك خفة عون يحدث حب المصلحة ضيق مش مضمون ابعدوا عني وحلوا شوية بطلت أعيش مأمون أعيش لنفسي أنا وابعد عنكم شغل المراسية اللي كلامك كده يوجعكم جنبي بالفلوس استمتعتوا اللي كمان صار وصلني بس أنا عالدغري أسمعكم بس أنا عالدغري حيخس فيكم جبروت واللي هيجي على السكه يموت ونارة معاكم موجود ده الزمن وعدى الليالي انا ودموعي وليلي غالي حبايبي الناس خاينين وماليش حد بجد بعاني عايشني وحدي ما بين جدران تايه في نفسي بقيت حيران غيرت همي مع الدخان مش عارف لحد انا تاني يا انت بحر انا في غرقان ميت كمان واخد اعدام بس خلاص هفوق من شعره واللي مشرف نفسه بنفسه صعبنا ينفجه في نفسه ابويا بكره مكانه في العالي وبلاش بلاش معروف عنه القلب الطيب جدع انا يابا كده عبده وسالم جهته بترعب اسال عن نور كده مظبوط عمرو الملك ده فنان